welcome friends welcome to my channel आज हम सीखेंगे कि आलू की टिक्की कैसे बनाते हैं तो इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ पहले आपको चाहिए होंगे मैश्ड आलू बॉईल करके मैंने ऑलरेडी मैश कर लिए हैं आलू लहसुन अदरक सॉसेस कटी हुई मिर्च ऑनियन कटे हुए जीरा तेल या घी अपने अकॉर्डिंग नमक हर ये आपकी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी अगर आप यूज करना चाहते हैं तो बाकी मैं मैदा यूज कर रही हूँ आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर भी यूज कर सकते हैं तो इसके आगे का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ कि अब हमने बैटर कैसे रेडी करना है ये मैं ऑलरेडी मैश कर चुकी हूँ आलू पहले से ही ठीक है अब हम इसमें जो भी है बाकी सारे मसाला मिक्स करेंगे थोड़ी सी लहसुन थोड़ी सी अदरक ये टेस्ट देती है इसलिए यूज कर रहे हैं थोड़ी सी आप हल्दी थोड़ी सी लाल मिर्च हरी मिर्च जितना तीखा करना चाहते हो उतना आप यूज कर सकते हैं नमक स्वाद अनुसार प्याज प्याज आप लोग चाहे तो पेस्ट भी यूज कर सकते हैं और जीरा जीरा अच्छा टेस्ट देता है इसलिए मैं जीरा डाल रही हूँ इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें आपने थोड़ी सी मैदा या कॉर्नफ्लोर भी डाल लेनी है ज़्यादा नहीं एक या दो चम्मच के अकॉर्डिंग जिससे कि ये थोड़ा सा पेड़ा बनने के लिए स्टिक ना रहे ताकि इजीली पेड़ा बन सके बन सके इसका अगर आप कॉर्नफ्लोर या मैदा नहीं यूज कर रहे हैं तो पेड़ा इजीली नहीं बनेगा ये प्रॉब्लम है देखिए अब देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है ये देखिए अभी मैश्ड हो चुका है ऑलरेडी अब हम क्या करेंगे थोड़ा सा आटा इस तरह से लेके इसका पेड़ा बनाएंगे इस तरह से ठीक है अगर नहीं पेड़ा बन रहा हो तो आप थोड़ा सा आटा या मैदा यूज कर लें इस तरह से फिर इसको आपने इस तरह से कर लेना है हल्का हल्का रोटी की शेप में देखिए अब हम अब मैं वन टेबलस्पून तेल डाल रही ले रही हूँ इसमें तवे पे जब तक ये गर्म होता है मैं एक और पेड़ा बना लेती हूँ इस तरह से देखिए अब मैं पेड़ा बना रही हूँ ये देखिए जैसे ऑयल गर्म हो जाए उसमें आपने अभी सेक लेने हैं इस तरह से फ्रेंड्स अब हम देखेंगे इसे पलट के कि ये देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो गया है इसी तरह से आपको इन्हें दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कर लेना है ठीक है आप लोग जो जैसे मर्जी चाहें थोड़ा ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं मैंने थोड़ा कम यूज़ किया है जब ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो आप इसे निकाल सकते हैं अभी बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुकी है दोनों साइड से अब हम इन्हें निकाल लेंगे देखिए आपकी बिल्कुल रेडी है जितनी कुरकुरी आप चाहें आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है ठीक है अब हम इन्हें अच्छे से सजा देते हैं ये आप खा सकते हैं ये आप खा सकते हैं चटनी के साथ और छोले के साथ भी सो so, कैसी लगी आपको ये हमारी रेसिपी हमें ज़रूर बताएं लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में सजेशन भी ज़रूर लिखें थैंक यू सो मच